Thank you. thank you Kann gut sein, dass wir jetzt hier halt auch irgendwo uns verlaufen oder so. Egal. Alter. Was? Ja, ich warte kurz. da ist da eine Schranke, oder? ja. Fuchsbau. Geht doch, was wollt ihr?